Jetzt hast du die Macht, Prolet, deine Faust schreibt das Gesetz. Und die rote Fahne weht auf dem Haus des Staatssowjets. Arm vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik. Brot den Weißen und der Läusebrunn. Brut. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik. Brot den Weißen und der weißen Läusebrunn. Doch du bist erst Herr im Haus, Kämpfer mit dem roten Stern. Wenn zerquetscht ist jede Laus, die da dient den alten Herrn. Arm vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik den Weißen und der Läuse Brut. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik. Tod den Weißen und der weißen Läuse Brut. wollen siegen, alles wagen, muss die Revolution, muss die Reaktion zerschlagen und die Intervention. Arm vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik. Tod Weißen und der Läuse Brut. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Recht und Blut, für Sowjet und Republik, tot den Weißen und der weißen Läuse Brut.